mas, gue mas, tangannya mas, buka tapluk mas. Kenapa mas, gue mas, berarti apa mas? Ajak gue mas ah. Nhanh nhanh nhanh nhanh Di gue ya. Wow, wongan kau terus gorong-gorong anak ya. Eh, wongan kau udah gorong-gorong anak ya. Eh, anak-anak ya. Iya kan anak-anak. Mas, ya pacar bebas, bebas. Mas, di pacar bebas. Macam <laughs> pacaran gue. Jaga ya, kesini aja, gak ngapa-ngapain. Eh, kalau nggak bisa ngapa kayak orang ngerti nyong. Wah. බලන කියලා කන ගෑම් බලපෑ අමර සිටිවේ Habis kita beda coba. Ye, troli ban. Mas, sudah penuh, Mas. Dari situ aja sudah penuh. kata Oh, ternyata bohong. masih kembali. Kembali untuk memperbaiki banyak bohong. Nah, itu dia. Oh, Suzuki. Dari tim Suzuki. Oh, Yamaha nomor 28, bohong. Ya, ini dia. Jupiter. Wah, wow, kaki bung Rosi. Oh, eh Wan, Ferrari. sama mas mas mas sama mas mas mas mas sama mas bisa pencuri maling bisa maling mas mas boleh mencontoh kegiatan yeah. ini Hello, dear,